principalmente es fomentar la investigación en los estudiantes para que no sea solamente un proceso de aprendizaje, sino eh, un proceso de enseñanza, sino un proceso de aprendizaje, eh, aprendizaje y enseñanza del inglés. Que, que los estudiantes tengan la oportunidad de interactuar en, contextos y escenarios auténticos para una comunicación efectiva.